Nama saya Agus, asal dari Medan. Terbang pergi sini nak buat salon tempat deniris. Hai teman-teman, mari datang salon Bang Denis rambut ayah. Oke ya. Kalau mari datang salon Bang Denis lebih best ya. Makasih Bang Denis, mantul.